mientras algunas personas llegan de la plenaria, voy a hacer em, una presentación breve de bienvenida. Em, buenos días, yo soy Elisa Aaron del Instituto del Ambiente Estocolmo en su Centro para Latinoamérica basada en Bogotá. Eh, por si alguien no se pudo conectar a la plenaria, bienvenidas, bienvenidos. Eh, este foro virtual es parte de una conferencia más amplia que hemos organizado cada dos años de forma presencial em, desde el 2016. Este año debíamos estar en el Reino Unido, em, pero fue aplazada la conferencia por, por el contexto actual em, para septiembre del, 8, del otro año, de 2021. En nuestra página, vamos a ver en el chat, ahorita compartimos el vínculo para registrarse para la próxima conferencia y también ahí pueden encontrar los programas de las, de las conferencias anteriores, videos y los enlaces a dos em, publicaciones, dos special issues de Climate Change y Climate Policy que surgieron de esas dos conferencias. Em, gracias por asistir hoy em, a esta sesión enfocada en Latinoamérica y el Caribe eh, sobre las implicaciones de la caída de los precios eh, del petróleo y otros combustibles fósiles para regiones productoras en América Latina y el Caribe, una señal de advertencia para lo que viene. Em, nosotros, por favor, eh, pueden escribir sus preguntas en el espacio abajo para preguntas que vamos a recolectar y responder al final. No vamos a poder alcanzar a todas, pero por favor, em, noten que pueden votar sobre las preguntas que les interesan y comentar también. Em, en este momento quiero eh, eh, presentar a nuestra moderadora, la doctora Ana Carolina González. Ella es oficial de programa de la Fundación Ford para la región andina para el acceso equitativo a recursos naturales e investigadora asociada de la Universidad Externado de Colombia donde coordinó una línea de investigación sobre recursos mineroenergéticos. Ella ha sido investigadora visitante en Columbia University y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Eh, tiene un doctorado en ciencia política de las Ciencias, Sciences po, París y ha trabajado como consultora con varias organizaciones internacionales, entre otros el PNUD, el Banco Interamericano eh, de Desarrollo, el Banco Mundial, Transparencia Internacional y el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales. Muchas gracias a todas nuestras panelistas y panelistas em, eh, y a Ana Carolina por su moderación. Ya te paso la palabra. Buenos días a todos y a todos. Elisa, muchas gracias y al Estocolmo Environmental Institute, muchas gracias por esta invitación. Eh, creo que es un tema súper interesante y de la mayor importancia el que nos convoca el día de hoy en esta conferencia sobre combustibles fósiles y política climática para tratar de entender, como bien lo planteaba Elisa, cuáles son las implicaciones de la caída de los precios del petróleo para las regiones productoras en América Latina y el Caribe, eh, y tratar de entender si esto es un poco la anticipación de lo que viene hacia adelante, ¿no? Efectivamente, la caída del precio del petróleo por una combinación de sobreproducción y la crisis del COVID eh, ha sido un choque bien importante para las economías productoras en, América Latina. Em, pero muchos advierten que esto es solo una muestra de lo que viene, Y que eh, hay implicaciones importantes para eh, las economías regionales. Entonces, lo que queremos resolver aquí con un panel de lujo que hoy nos acompaña es cuáles son esas implicaciones de la caída del, precio del petróleo y de otros combustibles fósiles para nuestras economías, cómo los diferentes actores, gobiernos están respondiendo frente a esta crisis, cuáles son las medidas que se están tomando, cómo se podrían aprovechar un poco las lecciones, ¿verdad?, de, esta crisis hacia adelante y en particular en algunas regiones que pueden ser, verse, digamos, afectadas de manera importante, cómo, cuál es un poco la, postura de las eh, comunidades, de las organizaciones sociales que allí trabajan, etcétera. Entonces, como les decía, nos acompañan hoy eh, un grupo de, panelistas de lujo que nos va a ayudar a abordar estas preguntas, ¿verdad? A plantear la discusión. En primer lugar, Catalina Toro, eh, PhD en Ciencia Política de Sciences Po París, profesora asociada al Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Investigación sobre Derecho y Política Ambiental, que además fue líder del Grupo sobre Economía Política del Extractivismo en América Latina y el Caribe de Claxo. Además está con nosotros Leila Salazar López, directora ejecutiva de Amazon Watch, em, que estudió ciencias ambientales y políticas en la Universidad de California, ha trabajado por más de 20 años en defender los bosques tropicales, los derechos humanos y el clima con Amazon Watch, pero también con otras organizaciones como Rainforest Action Network, Global Exchange y Green Corps. y se define a sí misma como una chicana latina apasionada, defensora madre de la tierra. Eh, nos acompaña también Mauro Francisco Chávez Rodríguez, eh, que eh, tiene un doctorado en planeación energética de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es en este momento el líder eh, del área de gas para Sudamérica de, Wood Mackenzie en Brasil. Tiene 12 años de experiencia en mercados energéticos latinoamericanos. Desde allí asesora empresas del sector pero además Mauro fue investigador visitante del Imperial College of London, del Center for Environmental and Sustainability Research en Portugal y del Center on Energy and Environmental Economics en Brasil. Eh, y por último nos acompaña Carlos Monge, asesor del Instituto de Gobernanza para los Recursos Naturales em, y también, digamos, un gran conocedor de estos temas de extractivas en América Latina. Eh, Carlos es eh, doctorado de historia de la Universidad de Miami y ha trabajado durante muchos años en estos eh, temas de, las extractivas en la región. Es eh, investigador senior del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo en Perú, ha trabajado con Propuesta Ciudadana y ha hecho varias investigaciones sobre desarrollo rural, movimientos sociales, descentralización, participación y conflictos en el sector minero-energético. Con esto, entonces, les cuento un poco la metodología. La idea es que vamos a hacer dos rondas de preguntas, una conversación con, este panel, eh, una primera sobre las implicaciones de esta crisis y una segunda más enfocada en las recomendaciones que ellos eh, nos dan frente a esta crisis y a lo que viene, digamos, en términos de cambio climático. Y para eso cada panelista tendrá alrededor de tres a cuatro minutos para contestar la pregunta con la idea, digamos, de tener esa segunda ronda y de alcanzar de repente en esta pequeña horita que tenemos a, poder poner sobre la mesa algunas preguntas del público. Entonces, sin más, eh, le doy la palabra entonces a, Carlos en esta primera ronda que, en la que queremos entender las implicaciones de la crisis. Y quisiera, Carlos, que nos ayudaras a entender desde tu perspectiva cuáles han sido las implicaciones de esta caída de los precios del petróleo para las regiones y para los países productores de, América Latina, ¿Cuáles ¿Cuál ha sido como eh, las principales tendencias y las respuestas iniciales de los países y de los gobiernos? Carlos. Estás en silencio. ¿Estás en silencio, Carlos? Perdón, como se ha iniciado, eh, como se ha dicho al inicio, el impacto del, este, COVID eh, acelera, eh, nos acerca a retos y problemas que ya nos está planteando el calentamiento global desde hace bastante tiempo. Si pasas el siguiente slide, por favor. ahí lo que hemos visto es cómo han caído los precios del petróleo este, y la comparación con los costos de producción. Y lo que sale es que, calculando que hacia el año 2025 el precio internacional Brent eh, se recupera a 50 dólares el barril, eh, una parte ya significativa de la producción petrolera este, de la región apenas cubre el precio de equilibrio, es decir, ni siquiera da las grandes ganancias esperadas, apenas cubre el precio de equilibrio, apenas se sostiene en el sentido de cubrir sus propios costos. Estamos hablando de casi 30% de los proyectos en marcha en, el presal en, Brasil, eh, lo cual equivale a 13-15% este, de la producción de esos territorios y así sucesivamente en el cuadro se puede ver. Eh, las zonas más impactadas son el Atlántico brasilero, algunas regiones de Colombia, este, claramente la Amazonía del Perú, una parte importante de la producción de petróleo de Venezuela. El punto es que entre ahora y el 2025 esa parte de la producción no es comercialmente viable, no genera los retornos que los inversionistas esperan. ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Eh, eh, esto además en un escenario de mediano y largo plazo que hace que el panorama sea peor aún. No se trata solamente de un problema de corto plazo. Incluso si la reactivación económica mundial, cuando ésta termine de ocurrir, genera un nuevo salto de demanda eh, por el petróleo como fuente de energía, este será un ciclo corto de recuperación seguido de una tendencia estructural hacia la baja en la demanda y los precios. Por eso digo, lo que esta crisis ha hecho es acelerar y traer más cerca un problema estructural de viabilidad de la inversión petrolera que el calentamiento global y la transición energética mundial ya nos estaban planteando desde hace tiempo. La siguiente. la siguiente, sí. Entonces, en esta situación, este, los gobiernos enfrentan eh, dilemas eh, de corto y de mediano plazo, ¿no? El dilema en el corto plazo es cómo hacer para evitar que la producción se caiga, porque si simplemente las empresas abandonan el proceso productivo por falta de viabilidad comercial, entonces se puede eh, generar un problema de abastecimiento energético de los países. Digamos, si el Perú hoy día suspende su producción petrolera o si Colombia hace lo mismo, va a haber no solamente un problema de rentas o un problema social en los territorios que dependen de estas energías eh, o de estos procesos productivos, sino que va a haber un problema de seguridad energética. Entonces yo pienso que en el corto plazo, como está haciendo Argentina con el llamado barril criollo, es posible que sea necesario subsidiar esa parte de la producción que hoy ya no es comercialmente viable por la caída de los precios pero creo que en el mediano y largo plazo no tiene ningún sentido subsidiar ni el consumo ni la producción de combustibles fósiles que ya no son viables en el mercado. Y lo que sí tiene sentido es impulsar ya transiciones energéticas nacionales y globales que cumplan con el condicionamiento de ser planificadas y justas. Y al mismo tiempo sí tiene sentido impulsar diversificaciones económicas para asegurar esos empleos y esos ingresos públicos que hoy día resultan del petróleo y del carbón este, y del gas. Y en medio de esto es importante repensar cuál es el rol de las empresas públicas de petróleo, que son importantes en casi todos nuestros países. Y yo pienso que estas empresas debieran liderar la transición energética, la diversificación, de la canasta exportadora este, y no ser elementos conservadores que refuerzan nuestra condición de productores y consumidores de energía fósiles. Para terminar, se plantea un debate. Eh, hemos visto para muchos en América Latina el gas eh, como una energía de transición y lo mismo está ocurriendo en Europa, pero al mismo tiempo se ha abierto un gran debate por el peligro de que esto sea una suerte de trampa que nos ata a seguir consumiendo energías fósiles en el mediano y largo plazo. Porque si bien el gas es menos contaminante que el carbón y el petróleo, es también una energía fósil, es generadora de gases de efecto invernadero y uno no hace una mega inversión de infraestructura de gas para cuatro o cinco años. Entonces aquí la pregunta es cuán larga es esa transición si queremos seguir pensando en el gas como energía de transición. Creo que el debate está yendo hacia cuestionar también la apuesta por el gas y exigir que los gobiernos apunten directamente a una inversión masiva en energías limpias y sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas ideas interesantes, además pensando hacia futuro. Eh, y dejaré esa discusión eh, para, la próxima ronda de preguntas. Pero Mauro, desde tu experiencia con las empresas del sector de hidrocarburos y además con el tema de gas eh, que propone Carlos, ¿cuál es un poco el, impacto en las empresas ¿no? y cómo están viendo las implicaciones de la crisis, de esta caída de los precios para sus propios mercados, pero también estas eh, digamos, proyecciones a mediano plazo sobre la importancia del cambio climático y la necesidad de moverse hacia una transición. Perfecto, perfecto, Ana. Eh, Carlos colocó un tema muy importante que es el precio de equilibrio, ¿no? Y justamente quisiera mostrar un poco, si Elise podrías eh, compartir, por favor, la, el slide, porque justamente un, precios de petróleo eh, bajos, como una coyuntura que vivimos, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Un impacto en la demanda debido al COVID. Eh, realmente eh, resultan en revisiones de las inversiones por parte de las industrias de petróleo y gas, y nuestra región no es ajena a esas revisiones y a ese corte de costos también, ¿no? Entonces, lo que muestro en este slide en líneas generales en, el, en la figura de la izquierda es, eh, las áreas muestran cómo es nuestra, eh, la visión de Wood Mackenzie en términos de producción de, líquidos en, el área verde y en el área roja de gas actual, y en las líneas eh, muestra cómo era nuestra visión pre-crisis, ¿no? pre-crisis de petróleo y pre-crisis pre -crisis de precio de petróleo y pre-crisis eh, pre-revisión eh, de, las inversiones, ¿no? Y como ustedes pueden ver, básicamente la curva se ha aplazado eh, más a la derecha, ¿no? O sea, las inversiones están siendo revisadas, ¿no? Y también muchas de las empresas ah, están realizando, como mencioné, cortes de sus áreas más caras, o sea, sus áreas donde el precio equilibrio, no solamente el precio equilibrio, sino ¿dónde pueden ellas maximizar el portafolio eh, de, que, cada empresa tiene? ¿no? ¿Dónde, eh, pueden colocar las inversiones donde los costos están más bajos? ¿no? Y como, como Carlos mencionó, por ejemplo, pensar en una eh, inversiones en, la Amazonía con costos de operación altos, ¿no? O sea, mirando estrictamente la parte económica, luego podemos discutir otros aspectos alrededor. Pero solamente mirando los costos, ¿no? Eso ya no es viable, ¿no? Y lo que muestro en la parte derecha eh, es em, las revisiones, o sea, eh, de, cortes de producción en los diferentes países eh, para el 2020, ¿no? Como ustedes pueden ver, básicamente dos países tienen la mayor cortes de producción estimados, Venezuela, por las sanciones aplicadas de Estados Unidos, básicamente, y Brasil por una revisión de justamente de la producción hecha eh, liderada por Petrobras, ¿no? O sea, Petrobras anunció, cuando, ocurrió la crisis de precio de petróleo, Petrobras anunció un, recorte, ¿no? Una meta de recorte de 200 mil barriles por día, o sea, de, campos más caros, y hibernación de 62 plataformas, ¿no? Eh, eh, y, al mismo tiempo es importante ¿no? ver justamente la parte también social de, de esas inversiones, ¿no? porque obviamente las empresas van a enfocar probablemente en campos mayores, en campos gigantes, donde los costos eh, de, equilibrio sean menores, y eh, van a dejar ciertas áreas eh, con, menores producciones y costos mayores. El problema es que eventualmente algunas empresas pueden transferir ¿no? sus propios empleados a otras áreas de la empresa, pero por detrás de cada campo hay empresas de servicio también, ¿no? y hay empleados y hay y hay obviamente familias detrás de cada empleado, ¿no? Entonces eso obviamente es, es, una cuestión eh, que, es un problema social que de, alguna manera los tomadores de decisión tienen que, tienen que, tienen que tener en cuenta, ¿no? Y otras cifras también aprovechando, ¿no? Eh, dando sobre, sobre, sobre el impacto, ¿no? Eh, básicamente, también nosotros vemos una, reducción de CAPEX, o sea, de las inversiones del orden de 16 billones de dólares, ¿no? Eh, para, este año y obviamente también una reducción de 500.000 barriles por día en toda América Latina. ¿no? Y hay países ¿no? como México y, en el caso de Guyana ¿no? que, tienen una... nuestra, nuestra visión para 2020 incluso e, es más optimista de la anteriormente prevista, ¿no? por, los motivos que coloco en este slide. Eh, dicho eso, eh, pensando en Brasil, em, Brasil es una, el presal de Brasil es una de las áreas más resilientes en términos de costos, ¿no? Entonces, post-crisis, ¿no? Vemos a, Brasil como, como, una, como una región consistente en términos de crecimiento de producción, ¿no? Y aquí es importante mencionar eh, que buena, eh, existe el Fondo Social para, el, para, la, para, para la producción de petróleo en Brasil, donde eh, fue creado en realidad por, por ley en 2010, eh, eh, todavía cuando era el gobierno de Lula, ¿no? Y es interesante ver cómo los, cómo los, cómo los fondos de alguna manera se utilizan eran inicialmente diseñados para eh, justamente objetivos que tienen que ver con los objetivos nacional, eh, los objetivos de, la ONU de, desarrollo sustentable, ¿no? como educación, cultura, deporte, salud, <clears throat> salud pública, ciencia, tecnología, medio ambiente e incluso mitigación y adaptación de cambio climático. ¿no? 50% de estos fondos, eh, de, esto, de, todo este fondo, 50% es dedicado a a la, salud y educación, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, es por definición que, la, que los gobiernos con, en base a, a las regalías, al government take que, tienen de estas áreas, ¿no? Deben usar de alguna forma eh, esos estos fondos de una manera sustentable, ¿no? No para pagar gastos corrientes, sino para, para justamente eh, aumentar, por ejemplo, productividad y, em, reducir eh, eh, eh, y continuar invirtiendo en la, parte social y, de salud. Con esto termino antes de pasar para la próxima, a la, próxima ronda. Gracias. Gracias, Mauro. Y lo que dices creo yo que nos interpela muchísimo porque efectivamente nos muestra que hay, por un lado, un recorte importante de, de la producción, de las inversiones, pero en algunos casos implica incluso, digamos, un posicionamiento, como lo que mencionas del presal en Brasil, ¿no? creo que ahí hay otra discusión también sobre cómo se usan entonces los fondos sociales y las regalías de esos proyectos que seguramente van a seguir en operación para promover de repente la transición eh, de la que estamos hablando hoy. Pero vayámonos un poco entonces, ya que aterrizamos eh, a nivel de, Brasil, al nivel regional, Leila, eh, y a la Amazonía, em, para tratar de entender qué implica esta reducción de la producción, qué era lo que estaba antes del COVID, eh, en cuáles eran las tendencias en términos, digamos, de proyectos del sector petrolero en la región, eh, cómo han visto ustedes y las comunidades con las que trabajan eh, el impacto de la crisis, si ven materializarse estos procesos de reducción de la producción, de reducción de las inversiones, o si de repente también hay un riesgo de que en estos recortes que mencionaba Mauro, pues lo primero que se recorte sean el cumplimiento de estándares socioambientales, etcétera, ¿no? te dejo entonces el espacio, Leila. Gracias, Ana Carolina, y em, buenos días a todos y todas eh, desde California, donde estamos viviendo el crisis climático. Em, y yo creo que es importante empezar allí porque estamos hablando de COVID, un crisis ah, de salud, eh, también tenemos un crisis energético, crisis económico, eh, crisis de cambio climático, toda una vez. Y mm, esto está, todo relacionado y todo, todo se impacta cada, cada uno. Y, hablando de la Amazonía eh, específicamente, em, cuando pensamos en la, historia de la extracción en, la Amazonía, em, yo pienso en, Ecuador, en el oriente de Ecuador, pienso en el em, norte de Perú, en la Amazonía, donde hay eh, eh, legados eh, tóxicos de, la extracción de petróleo, em, específicamente en, territorios indígenas, en, la Amazonía. la historia de extracción es eh, una historia donde eh, los impactos de, a, los pueblos, al medio ambiente, a los ríos, a los suelos, han sido, ah, no han sido protegidos. Eh, y estamos hablando de mm, empezando en los 1960s hasta ahora. Y, ha, habido muchos, em, ha habido muchos eh, intentos mejorar las, em, las em, eh, maneras de producción, pero hemos visto recién eh, durante esta, pandemia la, realidad de la extracción en la Amazonía, porque el 7 de abril en Ecuador em, pasó un derrame histórico eh, un derrame de petróleo que afectó el río Coca y donde se rompieron los tres oleoductos más importantes del país, lo que supuso la paralización de la producción petrolera y los ingresos petroleros ah, en, la plena pandemia. Eh, pero no solo esto, lo, más importante es que 120 ah, mil personas que dependen en esa agua eh, incluyendo mil indígenas, eh, no tenían fuente de, fuente de agua limpia y hasta ahora están igual. Y menciono esto porque este es un ejemplo de lo que sigue pasando en, la Amazonía em, y, no solo en Ecuador, en Perú también, em, en Colombia también, en todo el oeste de la Amazonía, y, básicamente la producción, la manera de, producir no ha cambiado en todos estos años. Y los planes de los gobiernos y los ministros de energía eh, de, reducir no han cambiado. Hay planes de expandir eh, la extracción de petróleo y también la minería. Muchas gracias, Leila. Efectivamente es, dramático este tema de los, de los derrames, además en, en plena pandemia, cuando sabes que el, <laughs> el, agua, que siempre es un recurso preciado, es incluso más preciado, ¿no? Como parte de los mecanismos de, de lucha contra el COVID-19. Pero es aún, digamos, más paradójico estos programas de expansión frente a estas tendencias que nos acaban de mencionar Carlos o incluso Mauro en términos de los, de los costos, de las inversiones, etcétera. Movámonos entonces un poquito de, región eh, catalina al, Caribe colombiano que conoces también y, cuéntanos un poco cuál es tu apreciación desde esa región, ¿no? Un poco cuáles habían sido, si es que los había, planes gubernamentales o empresariales para moverse a procesos de transición en regiones que son tan dependientes tanto del carbón como eh, del petróleo offshore. Eh, para moverse un poco en esa, en esa dirección de transición, si es que con el COVID de alguna manera ese debate entra en la agenda o seguimos, eh, digamos, pensando más en, una orientación del desarrollo hacia, hacia esos combustibles fósiles? Bueno, es una pregunta que casi me ocupa un curso completo, eh, pero entonces voy, para poder plantear las alternativas y las transiciones es importante plantear algo de la problemática. Cuando vemos el Caribe colombiano, me toca verlo y lo he analizado en la geopolítica del Caribe, que implica mirar eh, la costa caribe centroamericana, Panamá insular, el Caribe afroamericano, pero también el indígena. Pero en general lo que estamos mirando es un Caribe socioambiental en conflicto que tiene que ver con unas prácticas extractivistas que vienen desde el siglo XIX y se han profundizado eh, en, esta, en este, llamamos, boom de los commodities, en el que estamos desde hace casi dos décadas. Y para esto, pues hay un concepto que hemos construido desde la ecología política, que es el de extractivismo para entender esa apropiación y remoción de grandes volúmenes eh, a ser exportados al mercado mundial. ¿En, ¿Qué está pasando en el Caribe concretamente en el siglo XXI? Pues porque no me puedo detener a mirar cómo ha sido el extractivismo, tanto colonial al los los neoextractivismos actuales, eh, pero hay dos o más, eh, digamos, énfasis, pero digamos, centrémonos en los hidrocarburos. en una parte, lo, relativo, yo he estado haciendo seguimiento a la exploración petrolera marina y a los planes eh, que desde eh, la primera década de este siglo se han, se han eh, empezado a implementar en la costa, no solo en la costa caribe, sino en el mar. Y en esto es importante detenernos un poquito, ya que tenemos que hablar de cambio climático, sobre el rol que desempeñan los océanos. Eh, en términos de regulación del clima y que solo a nivel de política pública se ha protegido menos del 3% del océano, cuando la meta debería ser el 20%. Continúa la perforación, del Golfo de México y la del Caribe se extiende. Yo he estado haciendo seguimientos, de, sobre todo desde 2014 hasta este año, para mirar cómo Colombia ha ido expandiendo eh, sus concesiones, sus zonas de exploración en el Caribe y allí al mismo tiempo he, estado siguiendo el conflicto entre limítrofe entre Nicaragua y Colombia y viendo cómo paradójicamente la primera empresa que, es la, eh, que se ubica en el paralelo 82 por parte del gobierno nicaragüense es con quien Colombia pues también hace negociaciones ahora en gran parte del Caribe. Estamos viendo que casi medio territorio colombiano es o era aguas caribeñas, aguas del Mar Caribe, que están ahora siendo objetos, excepción este año que ya aparece en la Agencia Nacional de Tierras, eh, el área de la Reserva de Biosfera Flower como área ambiental de conservación, pero hasta el año pasado todavía eran bloques petroleros en concesión. Estamos, sin embargo, a un mes y medio de la renovación de la Reserva de, Biosfera, 20 años después de su declaración en la UNESCO, en el programa Hombre y Biosfera, y yo tengo serias dudas si realmente Colombia quiere renovar o no esa reserva de biosfera. Y esto tiene que ver mucho con lo que el presidente actual de Copetrol ha dicho. El modelo de desarrollo petrolero colombiano ahora está en el mar. Y es ahí donde se está, eh, eh, bueno, y también con el fracking y con lo que llamamos las energías extremas, a donde se está orientando el gobierno colombiano en sus, inversiones. Y esto es paradójico en un contexto de cambio climático, de eh, ahorita nos estamos acercando en medio de los incendios que estamos viendo en California también, a la época de huracanes que están también se espera va a ser muy fuerte este año. Este Caribe eh, occidental en el que está Colombia inmerso, digamos, es un Caribe muy frágil en términos de ecosistemas que comparte pues, con toda la zona de, de, Belice, Nicaragua, Costa Rica, zona de áreas protegidas interconectadas y que tienen un papel importantísimo y que están en juego en esta avanzada eh, petrolera hay un proyecto muy grande, es una coalición de las grandes empresas petroleras eh, que se llama eh, Caribe X y que ha, servido para ubicar y situar a los gobiernos en términos de la inversión petrolera en el área, inversión que, que ya se está realizando en en términos de concesión o bien de exploración en Jamaica, incluso en la misma Cuba, aunque en Cuba no se encontró mucho, eh, eh, y en algunos de los callos colombianos, entre otras, por no hablar de Panamá y también sobre todo de Honduras, ya que Costa Rica sí prohibió eh, la expansión de bases petroleras marinas. Entonces, eh, eh, esto por una parte. La otra parte que es clave es también la profundización, o bueno, el rol que ha tenido Colombia a nivel mundial en términos de explotación minera. hace que Actualmente, en una economía que antes era más diversificada, hoy el petróleo, el carbón y el oro son los principales bienes de exportación colombianos. Y uno de los cambios más importantes, pues tiene que ver con, además, los impactos que tiene esto, llamadas industrias, entre comillas, no son industrias porque no se produce absolutamente nada y se extrae, son los impactos a nivel de derechos humanos. Eh, hemos eh, ya en La Guajira, en el contexto del Caribe colombiano, existe una relación funcional entre violaciones de derechos humanos, deterioro de medio ambiente y proyectos extractivos. Eh, tenemos ya en el último informe de empresas y Derechos Humanos de la CIDH e nos muestran cómo más de 12 poblaciones indígenas fueron desplazadas. Entonces, el, mito del, el, de, la, responsabilidad ambiental y social, pues es, realmente cuestionada en el caso colombiano, sobre todo en el Caribe, y frente a los grandes impactos que tiene esta avanzada eh, petrolera en el mar. Eh, no alcanzo a responder, yo creo que las alternativas y las eh, que, que, estamos construyendo precisamente no solo... Pero para allá vamos, para allá vamos en, la siguiente ronda, Catalina, en, recomendaciones. <laughs> Exacto, me, guardo esto para la próxima. muchas gracias. Yo sé que esto de, responder en tres, cuatro minutos preguntas sumamente complejas es, todo un reto, pero, pero en aras de la conversación creo que, creo que ha sido interesante. Em, y efectivamente, pues pasemos entonces al, al, momento de las recomendaciones y cuáles se nos ocurren que pueden ser como esos pasos eh, hacia adelante para resolver estos problemas, porque lo que mencionas tú, Catalina, en términos de un modelo de desarrollo eh, intensificado de petróleo en el Caribe, creo que es una variable adicional que no necesariamente está tan en la agenda de, debate público eh, y que se une, digamos, a estas otras retos en la Amazonía y, al reto, digamos, de la explotación de carbón eh, más, digamos, en, el norte del, Caribe colombiano. Entonces empecemos, si quieres, con, Carlos, un poco para que nos cuentes cuáles son tus, tus recomendaciones. Obviamente no pueden ser muchísimas, pero cuáles serían esa una o dos recomendaciones claves que tú dirías para poder enfocarnos en una recuperación económica eh, que, nos, que nos lleve a pensar en ese, en ese mediano plazo que tú estás observando, ¿no? Y por ahí hay una pregunta del público de cómo es eso de que las empresas petroleras guíen la transición, ¿no? Y que efectivamente puedan ser, ¿qué tantos incentivos hay para eso? A ver, eh, eh, primero yo dejaría de dar concesiones. El mundo no necesita explorar por más petróleo, ya hay más que suficiente, ¿no es cierto? Eh, dos, este, usaría la renta que sigue generando el petróleo fundamentalmente para financiar procesos de transición energética y para financiar procesos de adaptación eh, de las poblaciones al calentamiento global precisamente generado eh, por ese petróleo. Tres, creo que hay que incluir en el registro de emisiones y de las contribuciones eh, nacionalmente determinadas a la mitigación los gases de efecto invernadero que estamos exportando. Eh, hicimos un cálculo y resulta que Colombia exporta cuatro veces más gases de efecto invernadero por su exportación de carbón principalmente y también de petróleo de lo que genera en su propio territorio. Pero no se hace cargo, no asume responsabilidad. El nuevo enfoque de la UNEP con el reporte este de brecha de producción, el Production Gap, llama la atención no solamente sobre los países consumidores que generan en sus territorios, sino sobre los países productores que exportan. Eh, luego yo declararía la Amazonía como no-go zone para petróleo. Punto, así de simple, ¿no es cierto? Eh, porque incluso desde el punto de vista del mercado y pensando en el futuro, su potencial como proveedor de servicios ecosistémicos el agua, el aire, el oxígeno, <laughs> la biodiversidad, es bárbaro comparado con su ridículo potencial de energía y fuente de renta, y más bien ese ridículo potencial de energía y fuente de renta lo que genera es un daño ambiental, para comenzar, uno de los principales sumideros de carbón de que disponemos en, la humanidad, ¿no? Entonces, claro, estas ideas habría que aterrizarlas a territorios concretos en Colombia, Guyana y Cesar. ¿Qué hacemos con el carbón? yo, ahí sí, para mí sí es un buen ejemplo de que se requiere una doble transición simultánea. Tienes que hacer transición de matriz energética que tiene que ser justa y planificada, pero tienes que hacer diversificación económica, porque lamentablemente muchísima gente depende de la economía del carbón. Entonces no puedes hacer una transición energética que consista en dos parques eólicos intensivos en capital que no generan ningún empleo, ¿no? Y dejar al resto de la población este, en la calle, como decimos en, en limeño, en peruano, ¿no? Entonces, por eso pienso en la simultaneidad de transición energética con diversificación como este, alternativas concretas. Ahí lo dejo, gracias. Gracias, Carlos. Creo que ahí hay propuestas eh, bien interesantes. Y Mauro, desde tu análisis de tu cercanía con el sector privado de las empresas, ¿cómo, ¿cómo ves esas ideas o cuáles serían las recomendaciones que tú les harías a las empresas del sector de hidrocarburos en este, en este contexto, no? Eh, primeramente, Ana, me gustaría aclarar un concepto respecto a la transición energética, porque cuando generalmente se habla en transición energética, estamos en la región generalmente estamos pensando en energías renovables y ahí eh, es todos nuestros países de América Latina, sin excepción, están viviendo una sobreoferta en el sector eléctrico. Entonces, ya, em, digamos, es, es, difícil colocar más energías renovables porque no, simplemente no se necesitan. Eh, y las energías renovables son suficientemente competitivas económicamente con otras tecnologías ¿no? de, eh, de, más intensidad de carbono. O sea, no hay mucho espacio para hacer ahí donde eh, en términos de mitigación, por, dónde está el siguiente paso? ¿no? El transporte, obviamente, ¿no? estrictamente hablando. Pero el transporte requiere ¿no? inversiones de electrificación o en un futuro pensando en eh, transporte por hidrógeno. Entonces, son, son, tecnologías en este momento que nuestra región no, eh, no aprovecha mucho implementando políticas que incentiven eso. Porque básicamente nuestra región ah, toma tecnologías y costos de de otras políticas en otros países. O sea, esos, probablemente esos equipos van a ser importados, ¿no? Entonces, nos va a tocar por buen tiempo todavía usar eh, eh, combustibles fósiles en el transporte, ¿no? En ese sentido, considerando que hace, poco, hace poca diferencia nuestras políticas de mitigación, creo que eh, el uso eficiente de recursos va por el lado de la adaptación en nuestra región, ¿no? Nuestra región va a tomar básicamente, eh, independientemente de las decisiones que tome, ¿no? Somos menos del 10% de las emisiones globales, entonces va a tomar las consecuencias del cambio climático. Entonces, eh, eh, creo que es importante, ¿no? Tener, hacer más eficientes esos fondos de, uso para, para, el cambio climático en la adaptación, ¿no? Y en los proyectos extractivos es, es, es posible tener menores, menores impactos, ¿no? Eh, sociales, ¿no? Y el ambiente de estos proyectos extractivos si, si tenemos un Estado fuerte, ¿no? Y hablando eh, de, un Estado fuerte es pensar, tenemos capacidades técnicas y eh, presupuesto suficiente para la fiscalización ambiental, ¿no? y, de, y de riesgos, ¿no? o sea, es posible, es posible hacer que estos impactos, al contrario, contribuyan eh, más a, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí viene, eh, pensando en esto, en, la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, viene de nuevo el tema de cómo uso eficientemente esos fondos de las rentas petroleras, considerando que por definición son, van a tener, en algún momento esos fondos no van a tener un término de ingresos, ¿no? Y tienen que ser sustentables en el tiempo, justo para tocar el tema que Carlos mencionó de, desarrollo, eh, diversificación de la economía en los territorios, etcétera, ¿no? Y ahí vienen tres puntos que me gustaría tocar, ¿no? Gobernanza, el primer punto para estos fondos, ¿no? Eh, transparencia también, que sean fiscalizables, ¿no? y eh, obviamente la fiscalización de su uso también, ¿no? Y aquí mucho tiene que ver la contribución de la sociedad civil como académica, creo. ¿no? Eh, ahí creemos que, hay una, buena parte de contribución de las universidades y ONGs, etcétera, para que justamente fiscalicen que esos, esos fondos que por definición son por renta de escasez, eh, sean sustentables justamente para, esa, para, para lidiar con la diversificación eh, de la economía de estas, de estas comunidades, con eso mm. termino. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Entonces tenemos, por un lado, la idea de no más concesiones, eh, especialmente en territorios sensibles como la Amazonía, o de usar los fondos sociales, ¿verdad?, para promover la diversificación productiva, la transición, pero también el tema del fortalecimiento eh, de la gestión y la vigilancia ambiental y social para garantizar que lo que sí sigue en proceso de producción cumpla con ciertos estándares. Leila, ¿cómo lo, cómo lo ves tú? Bueno, hablando de crisis climático otra vez, em, eh, voy a empezar diciendo como un poco lo obvio, ¿no? De que no hay solución climático sin bosques. Y no hay solución, no podemos proteger los bosques como la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía. Em, la selva tropical más mega diverso en todo el mundo. No podemos proteger el clima, los bosques, la biodiversidad, si no defendemos los derechos indígenas. Em, quiero empezar con eso porque em, los pueblos indígenas em, tienen soluciones, han estado mostrando soluciones por miles de años y ahora en el, tiempo de COVID podemos, em, estamos viendo las soluciones que ellos nos han mostrado. Eh, han estado diciendo por mucho tiempo, desde el pueblo UA, que nos enseñó eh, los sabios del pueblo UA en 1996, nos dijeron, mantiene la sangre de la tierra debajo de la tierra. Ahora se dice keep it in the ground. Ahora, ahora se dice mantener el, petróleo bajo suelo. Los científicos nos han dicho hay que mantener 80% del de petróleo bajo suelo si queremos sobrevivir a esta crisis climático, si queremos mejorar la situación. Hay que recordarnos de eso. Tenemos que mantener el petróleo bajo suelo y tenemos que transicionar. En este momento de, COVID, de, de crisis climático, tenemos esta oportunidad para transicionar, para reinventar, para re, em, eh, reimaginar una economía, una, una sociedad post-COVID y post-carbono. Y, y, eso no es solo un sueño de pueblos indígenas, ni de activistas, ni de nosotros que estamos aquí hablando de energía y cambio climático. Esto también es, un, eh, e, es, em, la transición eh, económica sin carbono ha estado incluso ah, apoyado por el BID, por la OIT, eh, en, informes recientes que dicen que la transición sin carbono en solo en Latinoamérica y el Caribe puede generar 15 millones de nuevos empleos miles de empleos pueden crearse en, la transición. Eh, tenemos que ver, eh, y ese es solo, un ejemplo, eh, reinvertir nuestra, em, nuestra economía. por mientras tiene que haber una moratoria de la expansión de esas actividades. Eso es lo que hemos pedido, en un reporte recién que sacamos con um, Amazon Watch, con Stand y en colaboración con um, los pueblos indígenas um, de, la Amazonía Oeste, que básicamente es un reporte sobre em, los, eh, los financiadores de, Europa, eh, los actores económicos, los inversionistas y las corporaciones. Y, hemos estado pidiéndoles que, eh, que estas inversiones y actividades eh, están afectando no solo la Amazonía y los derechos humanos, pero eh, el, cambio climático. Y ahorita voy a poner el link del reporte para que lo pueden ver, pero eh, para los gobiernos se tiene que comprometer de no profundizar esta expansión de la frontera extractiva, si es combustible fósil, si es minería, y, ver una transición, apoyar una transición eh, que, si lo quieren llamar plan verde o mm. eh, plan verde para, para la, Amazonía, para la región, pero necesitamos una, una transición ahora. Mm. Y plan verde, pero que también incluya a la gente, a las comunidades, ¿no? Entonces, incluyente, porque a veces eh, si es solo verde por ahí, a veces no siempre incluye a las personas. Muchas gracias, Leula. Creo que este replanteamiento de pensar la economía de manera diferente eh, de invitar, digamos, una nueva forma de entender las inversiones y una nueva relación con los financiadores es, es un tema clave, eh, de cambiar un poco la narrativa, de que esto puede ser una forma de sostener la economía que genera empleos, etcétera, es parte, es parte de la conversación. Eh, Catalina, ¿cómo ves tú, digamos, estas perspectivas, sobre todo en una región que al momento, como la región Caribe, pues tiene una dependencia alta eh, de estas economías, ¿no? Como la que planteaba Carlos, ¿no? Cómo plantear una, transición hacia un modelo diferente, una transición justa, eh, cuando hay una dependencia alta pues de rentas, pero también de empleos, etcétera. Eh, sí, yo diría que digamos que hay dos maneras de plantear estas salidas o debido al, al, cambio climático justamente estamos viendo que la crisis, hay una crisis del modelo hay una crisis ecológica, hay una crisis civilizatoria, el modelo de desarrollo económico rentista, petrolero y minero está en crisis. Y entonces, en el caso de Colombia, cuando uno se hace la pregunta sobre, sobre transición energética, uno, se, uno plantea, estamos pensando en transiciones hacia lo que llamamos algunos post-extractivismo es decir, existen alternativas a ese modelo de desarrollo depredador que despoja, que criminaliza, que ha afectado tanto. Colombia es, por Global Witness, en 2019 el país con mayor número de muertes de defensores de la tierra y de la naturaleza. O vamos o o nos vamos a ir, que es, pareciera el modelo en Colombia, la complementariedad de la matriz energética. No se toca el modelo, pero se habla de un discurso y se intentan implementar una, política de energías alternativas, por ejemplo el caso en La Guajira de nuevo, se quiere continuar experimentando con los grandes proyectos eh, empresariales em, de parques eólicos. Yo eh, plantearía que, eh, hay abundante trabajo crítico ahora en América Latina buscando alternativas al modelo de desarrollo extractivista global. Eh, y frente a estas alternativas, esto significa ir más allá del desarrollo. Esto implica plantear los impactos enormes que se han tenido en, América Latina, en los países, en Colombia. y podemos plantear, centrar las alternativas en ocho dimensiones primero, la vida se volvió una mercancía, es que eh, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, economías de cuidado. Eh, nos han eh, mostrado ahora en esta crisis, por ejemplo, los que vivimos en las ciudades, como la alimentación, la alimentación saludable que viene de la prácticas agroecológicas de los indígenas, de los campesinos, pues son ellos los que tienen la clave de nuestra sobrevivencia. Eh, por una parte. Entonces, ¿cómo no empezar a conectar lo que está desconectado? Eh, apoyar eh, que eh, países como Colombia y otros puedan ser complementarios en términos de esa construcción de alimentos. Los alimentos sí debieran ser una política de soberanía nacional y no eh, las políticas, digamos, depredadoras de territorios. Tenemos, hemos mirado las dimensiones de, las relaciones patriarcales que tienen que ver con estos modelos eh, extractivos que no están generando ni empleos ni condiciones más equitativas. Eh, hay otras dimensiones que pueden también eh, superar relaciones discriminatorias que existen en los territorios, tanto hacia comunidades indígenas, lo estamos viendo en La Guajira, lo estamos viendo en la Amazonía, lo estamos viendo en las islas. hay otras dimensiones que tienen que ver con el encuentro de saberes, tanto el conocimiento experto, objetivo, con estas experiencias, saberes y conocimientos que existen en pueblos, en comunidades, en nuestros países. Por otra parte, eh, como decía la, persona que intervino antes, es el momento de crear, de construir comunidades políticas de cambio donde podemos interactuar tanto desde lo urbano, lo rural, pero sobre mm. todo fortalecer los procesos democráticos. Estas decisiones de lo que se llama la industria extractiva se imponen en los territorios. En Colombia está movilizada la, digamos, toda la sociedad, por ejemplo, de, Santander contra el páramo, uno de los ecosistemas estratégicos, está movilizado el cinturón occidental ambiental, están movilizadas las comunidades en el Caribe contra los grandes proyectos mineros y petroleros, y, pero el océano pareciera no tener doliente. Y es ahí a donde se está, donde se está profundizando. Yo creo que tenemos que trabajar, este es el momento de las transiciones, la construcción de lo común, reconstruir alternativas al desarrollo. Y esto implica entonces repensar lo que llamamos alternativo, la transición a las energías entre comillas limpias y verdes. Eh, y sobre todo mirar cuáles, cuáles la participación de nuestras sociedades en esa construcción de alternativas y también conectar, es que eh, no es solamente nuestros países, eh, digamos, eh, que profundizan el extractivismo hacia el mercado mundial, los que tienen ese problema de un modelo que podría transformarse si tomamos decisiones, como el caso de Alemania, pero hablemos de América Latina, Uruguay ya tiene una meta clara de hacia dónde ir, tiene clara una política de transición energética, pero esto tiene que estar conectada con políticas de decrecimiento en Europa, donde hay, donde hay también transformaciones socioecológicas. Entonces, ¿cuáles son nuestros enlaces? Nuestros enlaces y lo que estamos construyendo ahora en nuestros grupos de estudio son los trabajos con Alemania, eh, con España, con Francia, para construir eh, conjuntamente... lo que tengo que interrumpirme, muero de la vergüenza, pero, pero ah, se nos acabó el tiempo. <laughs> se nos acabó el tiempo. Yo creo que lo que planteas es súper interesante y a mí me queda en particular esta idea de, de, hay que pensar en el océano, de cuál es el doliente del, océano, sobre todo si, como dices, el, modelo de producción petrolera eh, se va a intensificar hacia, hacia allá. Em, de verdad, muchísimas gracias a, a todos nuestros participantes participantes, a los que nos están escuchando, pero sobre todo a nuestros panelistas que de manera muy generosa han venido a compartir sus ideas. Creo que nos quedan muchísimas ideas sobre las que podríamos realmente profundizar y discutir aún más y la invitación está a que eh, lo hagamos, digamos, en, en, diferentes espacios. A mí me gustaría, digamos, que poder responder, por ejemplo, una pregunta sobre cuáles son los incentivos políticos y económicos que necesitamos poner en la mesa para que ese tipo de, cosas que ustedes han planteado sucedan, ¿no? Que va en la misma línea de una de las preguntas del público sobre, bueno, cuáles son los incentivos que tienen las empresas petroleras para ser líderes en ese proceso de transición. Pero bueno, por ahora nos quedamos con esta, eh, este antojo de debate, si quieren, para, para poder continuar la conversación en otros espacios. Y muchas gracias a todos y todas por participar. Te doy la palabra, Elisa, para cerrar el espacio. Muchas gracias, Ana Carolina, y todos y todos nuestros eh, panelistas. Es solo una última, eh, último recordatorio, que son muy bienvenidas y bienvenidos a, vincularse a la siguiente, a la conferencia que va a ser en septiembre del otro año. Em, ahí pueden encontrar en el chat y aquí el vínculo para registrarse esperemos verlos Em, en esta ocasión y mientras tanto vamos a, subir este video de este seminario a, um, esta conversación em, a la página y muchas gracias a todas y todos. Buen día.